Minecraft TPZ, que es otro buen gamer de Minecraft. Mi nombre es Minecraft TPZ y estoy con un amigo llamado Poke14mon, el peor usuario del mundo. claro que sí. La frase de hoy es OICU812, OIQ812. O eh, qué lindo nombre, ¿no? Sí, vamos a crear un nuevo, mundo llamado... Marachi. Marachi, ya, voy a cargando mundo, generando terreno, me aburro el mundo, estoy generando su mundo. La primera era tu Yo estoy en la casa de, de él. Eh, em, bueno, no, no, se debe importar, así que... Bueno, así que no. Bueno, porque lo dije, no me importa. La casa de Minecraft RTPZ y acá con mi amigo Pop Hero 14. no, Pop 14 No, 14 Mon. Me confundo con otro chabón. ¿Quién? Un amigo que se llama Hero hay tantos Usernames, hay tantos usernames de Minecraft que son más raros que otros. Sí, son cada vez más locos. ¡Chanchito! ¡Vení, chanchito! ah, y para los que digan que... Ah, eh, que los que nos insulten de que estamos jugando Minecraft porque otro youtuber juega Minecraft está cordialmente invitado a retirarse del video. O que se dice no solo juega Minecraft. Eh, de Willyrex, sino Alex el Capo, Donacho, Chincheta 77 Minecraft, TPZ eh, y muchos más. Mm. Tantos gamers como Alfredito, que ha subido un video de Minecraft en Alfredito Games y todo eso. Así que, ¡vamos a romper árboles! Mm, claro. No, no, me di cuenta. Wow, qué árboles. Qué arbolito. ¿Qué es un árbol en el medio del desierto? ¿Y qué hace en el medio del desierto? Harina. Harina a ver rompete, rompete, rompete, rompete, pete, pete, rompe. Listo. Y Pará, sacale todo el madera. Es lo que intento. Pero cuando yo me basta a mí. Bueno, ahora sí vamos a aprender cómo. Se me olvidó mencionar un youtuber muy capo llamado PewDiePie. O sea, que creo que no juega esto. Bueno, solo lo, lo, lo digo por decirlo porque PewDiePie es un capo igual que otros youtubers como Germán Garmendia, Smosh, Alfredito y El Bananero. Y este, Chumar ah. for You, que sería Floraliza. O sea, y otros más. Bueno, acá tenemos 16 de esto. Y ahora le vamos a enseñar a hacer. ¿Cómo se llama esto? Mesa, de crafteo. O mesa de trabajo, como le quieran no decir. Acá tenemos la mesita de crava, de crava, de crava, de, crafteo. Mirá, morite. Ja, ja, ja, no mate, ay, ay, ay! ay. ay. ay ah, <laughs> ¿Qué no fue? es eso? Un cactus me di cuenta. Que en el... ¿Cómo se llama este? Eh, em, ¿El the fuck? Te sale verde cactus. Mira, voy a matar un gallito, sí, gallito sí. Gallito, A mano hermano, a un hermano, a tomar algo. Me di cuenta. ¡Gallito, gallito! Ah, gallito ah. Me encanta tener esta vocecita finita, finita, finita. Es como alguien de las ardillas. Le pego, le pego a los gallitos, le pego a los gallitos, le pego a muchos. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Ah, este juego debería tener... Si este juego tuviera buenos gráficos, tipo Skyrim, sería un juego tipo... Muy copado, el super recopado juego. Bueno, no, el juego más copado del mundo. ahí está. I'm sexy and I know it. Oh, si están viendo este video es porque lo pudimos subir a YouTube, porque tuvimos muchos problemas para subir, organizar muchos vídeos, para subirlo a mí así y El formato de video y se nos complicó bastante. Así que, feliz, feliz, feliz. Tenemos que hacer muchas repeticiones de muchos videos. Y poner la vocecita esta. Linda vocecita. Sí. Partiendo madera. eso fue mi amigo que fue al baño. ¿Volviste? ¿Volviste, Yo volví. Ay, volví. Ah, me tiene que ver con la almohada. Sí. ¿Qué no O sea, es muy muda, güey. Como todo copado, Esa agua. Hueva. O sea, te tomaste todo el agua. sí. Mira. I'm sexy, but I know it. If I know it, if I'm the sexy. X. <laughs> Ay, qué malos gráficos. Estos gráficos son muy malos, pero no me importa lograr que A a sí. 20, 20, 20 ¡Ocho mil! pasa con Ball! ¡Sí! ¿Qué Dragon Ball? estoy diciendo que no sabes de dónde viene eso? No. Es de Dragon Ball. el Rofe el amago. El, el Es de proveniencia de Max. De Walter. Fucking, fucking. Oh. Ah, Agarra un poco de arena para hacer vidrios. Oh, y te conectes... Ojo, ojo, Howard. Sale uno que agarra la computadora que tienes al lado mío y te conectas en este servidor, pero lo que pasa es que no sabes hacerlo. Raffle de control mao. Raffle, raffle, raffle. Raffle de control mao. y I don't know why, cause I am the Yo voy a hacer muchos videos con él, con Minecraft de peseta. Obvio. Y, y, bueno. ¿Por qué le puse esa maderita? Río madera gorda, Podrías eh, poner una secretera antes de hacer la casa. Nah. Para hacerte una, unos picos y una nah. acacha. Nah. Y así se hace un pico, digo, digo, esto, esto es así, uy. Y ahora vamos a hacer un pico y una chita y un piquitocho. Vamos a hacer un pico, pico, pico. Así se hace un piquito. Un pico, después todas las armaduras, bueno. Bueno, armaduras también puedo hacer, lo que pasa es el problema del señor YouTube. Zip. Qué lindo es el señor YouTube. Señor YouTube. YouTube, mi amigo. Bueno, no. Canciones. Entonces, por ahí no, Y vamos a hacer unas panitas. Ah. Sí. and I know it. Según, cuando están viendo este video, deberían estar pensando, ¿con qué y armas Y si nunca jugaron Minecraft, es porque... Es porque... No tienen vida. ¿No será una vez? Si no jugaron Minecraft, no tienen... No, es verdad. Si jugaron <laughs> Minecraft, no tienen vida social. Igual que si nunca jugaron Minecraft, no tienen vida. ¡Surgen! Perra. Ah. Uh, para qué es un pico. Acá, está, una Una Mirá, se por hueso. Uh, no, me olvidé hacer una puerta. Qué inteligente que sos, Jerónimo. Pero no. Nah, una. Dale, toma caramelito. Sí, caramelito. Caramelo, caramelo, caramelo. Uh, me olvidé el juego. A ver, esto, ¿cómo se juega este juego? No, mentira para, para, no saber jugar este juego. Si no sé jugar este juego, sí. <laughs> lo dijiste vos. No sé jugar este juego. Es porque no sabes apretar las teclitas A, W, S y D como yo. Muy pronto podríamos hacer videos de series de mods o algo así. Tipo Lender, Amnesia, Lender y Amnesia. Lender y Dije series de mods, no juegos. Es ah, lo mismo. ¡Au! un segundo. ¿Sería esto lo que estoy pensando que está pasando? A ver qué pasa si lo hago. No me jodas que está. Ay, no, esa cancioncita. No, no. Voy a tener que sacar el volumen. Maldita cancioncita. Maldita cancioncita. Es triste, voy a llorar. Voy a llorar. Bueno, está Eh, oh. Ah, pacífico. Normal, ahí estamos. los zombies, el Enderman, el Ender Skrillex. Me voy a disparar un poquito al medio. Imagínate un Ender Skrillex. Imagínate el Enderman haciendo... Esa que es un vicio. ¿Dónde era? Eh, Bob Esponja, creo, ¿no? Yo me hice un Bob Esponja. Uh, se me acaba. Uh, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Mejor me hago una mina súper secreta así bien chingonita. Me voy a caer en algún lugar y me voy a morir. A ver, me a a esto, no. Mira, hacemos esto. Agarramos la arena y para el otro. Uy, me olvidé de esto. Me olvidé que en el Pocket Edition es otra cosa. Gravedad. Ay, me olvidé que este juego tiene gravedad. Pero si pongo un pedazo de madera al aire, no. ¿No? este juego es súper realista. Sí, realista y todo. Te creo y todo, ¿sabes? Me siento por los hermanos. Bueno, eh, por los creepers, por los zombies. Bueno, los zombies existen en el mundo de Left 4 ¡Un zombie deforme! ¡Quiero verlo! que también vamos a hacer gameplay. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me persiguen! ¡Me persiguen a mí! ¡Un creeper! ¡Creeper! ¡Enderman! ¡Ay, Dios mío! Bueno, por ahí ella no. ¡Ay! ¡Cami, cami, cami, cami, ja! Gordo, negro, vaca. Negro, vaca, gordo, negro, vaca. creeper! ¡Creeper! ¡Creeper! ¡I got the creeper! ¡Creeper snake. ¡Creeper snake. ¡Oh, no me jodas que es el Enderman! ¡Oh, qué miedo, Enderman! ¡Te mata! No me mata, boludo. 所以说，我得起 perdimos, perdimos, vamos a perder 11.000 veces. Y bueno, vamos a espaldar o algo así. Y vamos a terminar el video acá porque la verdad estamos amargos, porque traemos la casa y por la mitad de las cosas que pasan en la vida. Así que chao.